いきますあ始まったスタートしたい、はい、はい。はいはいすいすいすさら頑張れ頑張れお寿司なのにお寿司のネタじないんだから本当びっくりした全然キックってあれ違うキックだキックキックあああああああああ そうなんだね。なんか、お、終わんないのね。なんか、何言ってるか分かんなくなる。で、で、一つの、まあ、単語に対してのこう時間が意外と短いんですよ。ああ3000円分払って、2400円分損でした。600円分のお寿司ゲットとのことで、ああ、これ現役高校生には結構痛いショックじゃないですかなんかお小遣い考えたらそうよ 円って。痛いですね。